Hey, bro, o que aqui é nossa amizade significa para tu. É tipo deitar e contar as estrelas. Você quer dizer tipo infinito? Não, uma perda de tempo. Qual é, bro? Pega leve da próxima vez.